Hei, velkommen til Bestemenn Takers. I dag skal jeg bare si én ting. Nei takk. Ja, ikke at spillet er nei takk. Jo, det er jo faktisk nei takk, men ikke at jeg sier nei, takk til spillet. Åh, det ble teit. Men ok, vi sjekker ut nei takk. No thanks. Hello. Det spillet er nesten idiotisk enkelt. Eh, I I Munka så er det kort som går fra 3 til 35, men eh, ni 9 tilfeldige kort er fjernere spill som ingen ser på, så noen av eh, kortene er selvfølgelig vekke. Men på min tur Trekk et kort, legg det ned. Har jeg lyst på et kort? Hvert kort her er verdt poeng, og du ønsker ikke poeng. Nei, nei, nei. Disse brikkene her, det er minuspoeng, og det vil du ha masse av. Så disse er skjult på hånd, ingen vet hvor mye jeg har, men sier tre poeng. Ja, ja, tre poeng er så mye siden 35 på en måte er det høyeste. Så kanskje jeg har lyst på det. Men hvis ikke, så legger jeg bare markør på pass. Så tar andre spillere og velger, skal de ta, kortet eller ikke. Ok, neste mann tar kortet inn. Fordi i effekt så er dette 3 poeng minus 1 Så det er 2 poeng. I tillegg så får han en markør han kan bruke senere. Og hvis jeg går tom for markører, så sliter jeg. Da må jeg ta inn kortet. Ok, han tar kortet. Nå skal han igjen velge neste. 29. Har han lyst på det? <laughs> Haha, nei takk. Neste spiller. Nei takk. Nei, nei takk. Og sånn går det noen runder. Og så begynner det å bli litt fristende her. Plutselig er det haugevis med markører. Ok, jeg tar inn det kortet her. Da har jeg 29 poeng, men jeg fikk også masse markører. Tingen er hvis jeg får 28 i tillegg, så er det en slags rekke. Og hvis jeg får flere kort i en rekke, så er det kun det laveste kortet som gjelder. Så hvis jeg får 28 når med masse markører på, så jeg tar jeg inn det, så har jeg på en måte fått enda et minuspoeng, ikke 28 nye poeng. Eller kanskje jeg får 27, som jeg kan få 28 på senere. Men det kan jo være at det er til de nye kortene som er på utsida også. Men det er så enkelt spill. Se tilfellet her, da. Da har jeg da 28 poeng, for det er den serien. Men jeg har 26 poeng. Jeg kan ikke legge den sånn, for det er ikke serie. Da hopper det over et tall. Så kommer en annen spiller som du. Han flipper opp 27. Han vet at jeg har tatt inn mange kort i samme serie, så kanskje han tar kortet til seg bare for å sabotere meg. Men det kan godt at han sier nei takk og legger en av sine markører sånn. Ok, da kommer det til min tur. Selvfølgelig tar jeg den inn, for da kan jeg legge den der. Og så kan jeg flytte 26-poengen min opp dit. Så da mista jeg i essens 26 poeng. Det er jo fantastisk. Og jeg fikk da en ny serie der. Og spillet tilbyr mye god underholdning. Det er enkelt å lære, og det er morsomt. Og det er spennende også. Særlig for du vet, du vet jo ikke hva som fins inni her. Kanskje ikke 27 fins i bunken i det hele tatt, fordi de er fjerna i begynnelsen av spillet. Eller etter de ni. Så det er mye, mye spenning der. og det er et kjempegøy filler. Eh, lett å ta med, ta liten plass. og som sagt, fryktelig enkel å lære, Så det var en enkel anbefaling for meg. Ok, takk for at du så på. Jeg håper å se den i neste episode av Brettspill med takras. Vi ses.